တူလမနာလာစေအန်တိုနီတပူဂျိုကရပူနေလားယမေချိုခိုတကတော့ယမီမေဝဲကယ်ရန်ဒက်နေလားဒေါ်ရဲတို့တက်ပြသေးရချိုကြီးတဆက်ဖို့နေလားစေအန်တိုနီချိုကရနေမေဝဲချိုလာတို့နေတီကောတပနောလာလာဘခါတော့ချိုလာဖလိုဆိုတပလနေလားပိုဒပတစီဆိုတက်ဆိုအထောလာမီတမလိုနီလက်တခိတစီအိုဝဲတော့တမလိုပတော်ထောလာမာဂီတော့တကုဘကုတရတရတက်လည်းနေလားဖဲခိကတော်တစီခေါ်နေအပူနေပချိုတတုတတဖာဘတမာဂီထောဝီဝဲကြီးဘဘနေလားပတလာတဖာအိုဝါအထောလက်ပကမာခိမလာဝဲတော့မေဦး ဖလတ်တဖဘာတမပွေော်လာဥဒတမလောလောလာကရဘာတဖလဲပပချဘခဲလဲရရရစီကာကောနေလားဖဲအစုကတတတော်လဲပပခေကြီးချဘတဖကောနေပကဒီဝထဝနဖို့တဖတာဆောတလဲလဲတဖချဘတဖကလာလဲကတုဖိတညာတော့ကရဲလမီလောတာကောနေလားပပခေကြီးဖို့တဖကပတုပတာဝလဲကတိညာဘဝဲချဖို့ကြီးပါသူထဝတမလောနေလဲပတဝပူဒေါ်တတလလဲလက်ထရီတာထဘတဖတော့ဂျောလီလာတဖနေလားပတလခပလပတထတဖတော့တဖချောတရတရမှုအတတတဘာတဖကတလနေဝတတလနေယူလဲဟေခပတာလဲ တမလို့နေတခုတကေတော့တခုတင်ညာနေတာခုတော့တကတကတော့နေလပနာတကာကိုလာတို့တဖဖဲမှုစာခေါ်တခုတကေအခါနေလားဂရုစီဖို့တဖတတတတော်တော့ပမလို့တဖို့တဖတမလို့တခုတကေနေလားစင်အန်တနီကရနေမေတမလို့လောက်လေအခုကလတော့ပွေတော့တခုကရတခါတော့ဖဲနေပဒုတိခုပွေတဖအိုအာမခုတော့ပလာဝတိဒီဝတော့တဘထွဲလာတို့မှုနေလားလလဆဆောလဲဆိုင်နကောတကူဘကူတီတစီတိခဘတော့တတဝိတဆက်ဖာလာဒီကေတော့ချဘောတာတကိတဘလာအဝတိတမလို့အခုတိအကောနေလားပစင်အန်တနီ နီချိုတက်ဂရဂရလာလောလာမာဆရက်လနီလက်တက်ကဒီဒုထပုတာအတဆောကမောတဖခဘလဝတလဲမလောနီတာလဲပလပူ ပဒွဲလာပညာတဖာတတုပိတညတဖာဒေါ်ပတဝအမှုတဖာတဖုတလီဒေါ်တလာလုဘတဖာလီရိုဒေဒေါ်ဂျိုတိပွားဒေါ်တဟုတကေတဖာအမဖဲတမလိုဆကတော်ဒေါ်တူတမလိုဝီဆကတော်နေလားဆာအေဒေါ်တနီယတဟုတကေဒေါ်ဆာအေဟိဘကဘဝနာတဖာမေတတဆဲဒုကတလပတဝဒေါ်ခညာပုနေလားပဟိလတာတဖာမတ်ကုဒါဒပလာကေရလေဒေါ်တနီယတပုနေလားအဝတိရကလဝဒရနေတာတမာရစီပကောတဖာဒေါ်တေကတဝတာမုန်ဖာဒီအမီဖောလအမှုနေလားတစီတိခဘာတနေတဖာတခိလကွေတာရတကလေတဟာလေပလဘူဒါတကုဒတာမူလာ mi hur kha phe wa ka se ka la lo so do ha wo la klep wa mu la ba ta do ta te la ni ya si li li ni la ta ma lo ni ta tu ta ta pa ne o la ka to tho do ba pa cho bo ta pa ne ko bla de do ne ba ma gi ta pha la ta ma no la pa to tho ta pha ne la ta tu lo do ta khu ki ya pa ma ta pha o la ta tu lo ta hu ta ga la lo so ta pha ne la la correct le we pa to ba le ta ma ta pha go do so thwe ma so we pa cho bo ta pha la ka ti ne to ba to la a wa ne la phe la pa ta ta do pa pa cho bo ta pha ne ba ma la mu sa kho sa ga to la ga lu ne we pho ti pa ta ni ko mu ne လောလူလာထုသူနုတဖာအောအာမတော့တတူပါလာစုတဖာလာဘထွဲလကရူလာလောဆောဒဘတဖာဝနေလောဘတဝတတုထလတာတတူပါနေမေတာရေဒိုတခါစကောလဘောဒီပတမလွန်နီအပူနေလောတလာလောဆောလောတာတဖာမေဝဲပတကိတဘာဒိုကတဖာနေလောပဖာလီဒါတက်ကိုဒါဒဖောတာဒတနိညာတပူဘခတာပကဲလာလောဆောလောတာဒတတိတဖာနေလောပကိကလစကောမြူနီလာစင်တနီကျောဘောလောမေဝဒါတာနပဝဒါတာနဖာကလူဒုအစတမလွန်နီတလဲပါတော့ဝဲလာချလာလာပတိဝဲကဲလာတူလောဒမလာကပေါ်လာဝတိမီတန် လနဖိုးကမနိတလက်ခဖလိုတဖဖဲဆန်တနီလက်ကပခုတော့တမဒုတော့ထရတာတခိတလာတော့မေဝတာကပေါ်ဖာတလလအကရဘလက်တမလို့တဖာကောနေလားပစလာဆေဒတတဝိတဆလကဒီစုရဘချဘောတလာဝတိမတဖာကောနေလားချဘောခက်လက်တဖာကလာဝကလကလခီစီနေလားဟိဘောကဘောတပါရဝတဖာလာမစတိပတဟုတကေလချဘောတဟာလက်တခလ ta tu ta sa pe chop la we la ki ne la da chop la we la ki pe e da hi ma lo wa te la ba ka ta di ta wa ta tu ta sa la wa te do nya ta la chop la we la ki ta u ma ga ta pha ne la la par wa ta ku ba ku te ba ka ta ma lo la ta klo la ga ta pha si ko pha khu ra ra ta ma lo ra technology me ge sai me ge de ta ra ta si ti kho ba pha ti pha ne la ta lo la te ma lo ba ka sa te nya cho da tu lo me de lo cho wi ne la me da te nya ra ta ta klo u ta si la ta kwa be spps.org ဆင်အတနီမင်းမီဘာခါလဲမပွဲလီပဲပဲ SSP the nirge